Selamat malam. daan ñool Makka ku gën a leer ab taw lu mu baax daan ñool Makka gën koo tege. min al abdi ahna bal min al ummi arhamu. ni yaay ñeewante doom ni Muhammad ñeewante xeet yee ko gën ni Baay bëggee doom ni lu Rasulaay bëggee ko gën. jalilu jamilu fil xulubi muadamu. benn benn ko. jalilu ak boobu Muhammad. jamilu ak rafet Seydina Muhammad rafet. سن صبي بات عمي رسول الله انا على اهل الفضائل فضلا مني من يلا محمد نواي باغ با نول مكالا فمي وفدنا خبيره القول في البر في الرواء نقول لهم الله واخ بو جبي مو دبو موم موم يرن يلا محمد فليس على الاطلاق بالخلق مسلوم امور كان في يلا بن جاي تولوك سيدنا محمد أكن يوني ولد مومباي فاطمة بلوك يا مالك يا حسين يا عمرك يا جاني رهيب aka na yow moom Rasulullah bari Fatima booy jàkkaarloog Seydina Mouhamed avant ngay wax day xam ni nekk sa dënd moom rasul. Mustafa ulumul wara. xam-xamu bi ngeen yëpp. fii la nati min kalaamihi. yàlla gëm na ko si la ñu naan mel yonent yàlla Mouhamed. wala ajabun an yuhdada al-fardu bi jam'i. mu gën daan yàlla bi loolu rasulullah. laqad saraha al-mawla li Ahmad sadrahu. yàlla xotti dëndum Seydina Mouhamed la yónni Jibril mu xotti dëndum yonent yàlla Mouhamed. lépp luy njuumte moom yàlla teggi na ko mu xam waxat xamante ni yarju yaakaar na ku dul yow Seydina Mouhamed si ndimbal. comment dire que fii du yaa. bu nekkee si àdduna man yow Gàmbi. dafa di yaakaar ngëneelu Seydina Mouhamed. wa fi ramsi. wallaahi du ma ko dem di ko yaakaar. wal ahwaali. nee na njaqare ak fu ma toll Moustapha. yaa ku nekk de fii. doo yaakaar ku dul bàyyi Fatima Roqe. asalaamaaleykum. nee na diine di yaakaar ma si ku ne Seydina Mouhamed. yaakaar ma ku dul Seydina Muhammad yonent bi yaay sama wéeru waay wamal de yow nag yow laa yaakaar xiyaasi yaa ñuy xettali Muhammad wa mahmuli yow képp yaay gàddu suñuy bàkkaar waxaali wallaay fu mu toll yow muhimmati sama itti yëpp rasulaay laa ko jox amul àdduna lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg laa uxaa wallaay du ma fàtte Seydina Muhammad xayri وفاتح الابواب كنت اغنب اجي التي يا يا سيدي يا سما سانغ مو سيدنا محمد يا رسول الله يا يلا سيدنا محمد يا وزري يا سما ويركا يا سيدنا محمد يا من نهى يا من نهى ربك العفو ربك العفو من همني أمي تنسى عنك أمي العليون عليم سيرين ابلا يسرو بوتاغانا موكا واي سيدنا محمد كاي ماكا لاي واخال نيم ديما غلو ماكا ديول كو يا يا من سلا جو ميغا خامتاني ياغي خوتي ازماني بي وور ابي يوي دي زيار سي يا من سلا للحبيب جو ميغا خامتاني يا بودو ديم زياري مكة المكرم ركب من افخيم افخيم جو مين جولي اي بوخ دي وور دي ديم دي زياري محمد ولي من العالم فتا من فتلي كلمني فتلي تجي تكبني يا كان ديول soppe laa am mooy Seydina rabbi bi wafa yàlla ñu am kóllëre kenn doomu la jox kóllëre mooy Mustafa yàlla na doon jàmm. wasalima. yàlla na màggal. yaa rabbana. yow sama borom. jëlee wasalima. yàlla na teral. wa badilan. yàlla na màggal. wa asima. yàlla na daraja. ala nabi tahiri. jëm suñu yow. bal mor bi may way. huwa al imam al muqtada. képp ku ne da ngaa baax da ngaa topp yonent yàlla Muhammad Seydi Ahmed Tidiane Seydina Muhammad sa yonent yàlla Adama leer. waaw dama may na maa booba Adama am fi diggante loxo ba. kii may way ba wala bii moom yónneen. mooy ki nga xamante ni sa turandoo. ursila bu afataan. moom la yàlla yónni. মহামান্য ngir kontaan ci doomu yonent bi saahibi awdil mawrudi nan sayyidina muhammad amul doom du ko ci nabi saahibi awdil mawrudi yonent bi jek jek jek gaay yi ko mu lu xew magal sayyidina muhammad yonent bi gaay yi tëj ak ak ñol nak ni la toge to magal sayyidina muhammad ni la toge dal di sa mo sayyidina muhammad magal sayyidina muhammad doon fatima fàttali rasulullah magal sayyidina muhammad yonent bi doom ji faatu na benn de tuuru na yéen a yaa ngi fekk ngir kontaan ñu naan ko Ahmed Sindian jël loxo ba dëpp nii rango ñuy tuuru gars yi naan ko Mouhamed yaa ngi jooy mu ni wallaay jooy ma fi doom ji nekkoon fi doom ji ñu nekkoon si sama xol moo dagg di naaj ci Jibril ñu cëpp daane ko Mouhamed mu xew mu ne ko neel yàlla moo rey sama baay neel yàlla moo rey sama yaay moo rey sama doom yu bëri benn doom bi laa barka ma nga xamante ni ku ko naan dem àjjana ku ko naan dootoo mag yow la koy jox yàlla nee na demal nga julli ji boo ñëwee rayal sa xarum tabaski innaa aataynaakal kawsara fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar kookoy siiw ñëw ëllëg yawmal qiyaam bu nu dekkee ëllëg ëllëg bu nu dekkee jëpp taxaw baay taxaw yaay taxaw sawaray jaay kàlla nii di sarari kàlla xasiri له jimaalaatu sufrun waylun yowma isin lil mukassirin ñëpp taxaw kenn du wax yowma yaxumu ruuxu wal malaaikatu safa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa xaala sawaaba ñëpp taxaw am na benn place bu féex place ba neex na sedd lool mooy maqaamal mahmud foofu la ñoor màkka di daajin jaade yi Seydina Muhammad waaxu ñëpp taxaw kenn du ñemee dem seen soppe ba yaakaaru jaam